السلام علیکم آپ کو میرے چینل وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم commander in chief general sir Douglas David Gracey کے بارے میں جانیں گے پاکستان کے دوسرے army chief general sir Douglas David Gracey تھے یہ بھی برطانوی ہندوستانی فوجی افیسر تھے اور آپ نے بھی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا جنرل گریسی انڈیا میں رہنے والے انگریز خاندان میں پیدا ہوئے جنگریسی کی پیدائش تین ستمبر اٹھارہ سو چانوے کو مظفر نگر انڈیا میں ہوئی تھی اور ان کی وفات پانچ جون انیس سو چونسٹھ کو سرے انگلینڈ میں ہوئی تھی یعنی general sir Douglas David Gracey کی عمر انہتر سال تھی جنرل گریسی پاکستان کے دوسرے آرمی چیف یا کمانڈر ان چیف کے طور پر گیارہ فروری انیس سو اڑتالیس تک سولہ جنوری انیس سو اکاون تک رہے یعنی جنرل گریسی اپنی ریٹائرمنٹ تک اس عہدے پر فائز رہے جنرل گریسی نے تقریباً ساڑھے چار سال تک پاکستان کے لیے اپنی خدمات انجام دی اور جنرل گریسی نے پاکستان کی آزادی سے پہلے general officer command corps one India کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے جنرل گریسی کی فوجی سروس انیس سو پندرہ تا انیس سو اکاون تک رہی ابتدائی زندگی اور فوجی کیریئر بلنڈر اسکول اور Royal Military College Sandhurst میں تعلیم حاصل کی گریسی پندرہ اگست انیس سو چودہ کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر غیر منسلک فہرست میں ہندوستانی فوج میں شامل کیا گیا انیس سو پندرہ کے اوائل تک گریسی پانچویں extra reserve battalion Royal Munster Fusiliers سے منسلک ہو چکے تھے جنرل گریسی نے گیارہ جنوری سے دو مئی انیس سو پندرہ تک فرانس میں خدمات انجام دی ستمبر انیس سو پندرہ میں گریسی کو ہندوستانی فوج کی غیر منسلک فہرست سے فرسٹ کنگ جارج کی اپنی گورکھا رائفل دی مالون ریجیمنٹ میں سیکنڈنٹ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات کیا گیا جنرل گریسی اپنی ریجیمنٹ کے ساتھ میسو پٹومیا اور فلسطین میں فعال خدمات دیکھی گئیں اور انہیں خدمات کی وجہ سے گریسی کو پہلے انیس سو ستارہ میں اور پھر انیس سو انیس میں ملٹری کراس تمغے سے نوازا گیا جنرل گریسی کے تمغوں کا حوالہ حملے میں دو کمپنیوں کی کمانڈ کرتے وقت نمایاں بہادری اور فرض کی لگن پر گریسی کو تمغے ملے گریسی پرعزم و حالفت کے باوجود دونوں کمپنیوں کو مقصد کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی انتھک توانائی اور وسائل کے ذریعے آپریشن کی کامیابی کے لیے بڑی حد تک ذمہ دار تھے ایسا کہ جنگ کے زمانے میں اکثر ہوتا ہے انہوں نے مختلف اوقات میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں کی گئیں لیکن اگست انیس سو ستارہ میں انہیں باقاعدہ طور پر لیفٹیننٹ اور اگست انیس سو اٹھارہ میں کپتان بنا دیا گیا جنگ عظیم کے بعد گریسی جنگ عظیم اول کے بعد انیس سو پندرہ میں Royal Military College Sandhurst میں انسٹرکٹر بن گئے اور ایک کیڈٹ کمپنی کی کمانڈ کی گریسی انیس سو اٹھائیس سے انیس سو انتیس تک اسٹاف کالج کوئٹہ میں تعلیم حاصل کی اور ایک سال کی تعلیم کے دوران گریسی کے ساتھ بہت سے طلباء دوسرے بھی شامل تھے جن کے مقدر میں جنرل آفیسر کا درجہ حاصل کرنا لکھا تھا امن کے زمانے میں ترقی آہستہ آہستہ ہوئی اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے اگلے درجے کی عبوری قدم طور پر بیروت درجے کا استعمال کیا گیا بیروت درجہ وہ درجہ تھا جو کہ ایک سابقہ قسم کا ملٹری کمیشن تھی جو خاص طور پر یہ شاندار خدمات کے لیے دیا جاتا تھا جس کے ذریعے کسی افسر کو متعلقہ تنخواہ کے بغیر اعلیٰ عہدے پر ترقی دی جاتی تھی انیس سو تیس میں بیروت میجر کے طور پر ترقی ملی انیس سو اکتیس کے آہر میں جی ایچ کیو انڈیا میں ایس او ٹو مقرر ہوئے اور جب انیس سو پینتیس کے آہر میں یہ تقرری ختم ہوئی تو گریسی باقاعدہ طور پر میجر کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے انیس سو چھتیس کے اوائل میں انہیں ایک اور G S O two posting اور ویسٹرن کمانڈ ہندوستان میں دی گئی کیپٹن سے میجر بننے کے لیے اتنے لمبے انتظار کے بعد لیفٹیننٹ کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل سے اگلی پیش رفت جنوری انیس سو اٹھتیس اور فروری انیس سو انتالیس میں بہت تیزی سے ہوئی دوسری جنگ عظیم ستمبر انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں گریسی ہندوستان کی شمالی سرحد پر second battalion third Queen Alexandra Gurkha Rifles کے کمانڈنگ افیسر یعنی سی او تھے مارچ انیس سو چالیس میں مکمل کرنل کے عہدے پر ترقی کے بعد گریسی اسٹاف کالج کوئٹہ کے اسٹینٹ کمانڈنٹ بن گئے مئی انیس سو اکتالیس میں انہیں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ستارویں انڈین انفینٹری بریگیڈ کا کمانڈ دی گئی جسے آٹھویں انڈین انفینٹری ڈویژن کے حصے کے طور پر جلد ہی عراق میں برسرا بھیج دیا گیا لیکن انہوں نے اینگلو عراق جنگ میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا جون انیس سو اکتالیس میں برگیڈ کو شمال مغربی عراق کی طرف شمال مشرق کی شام میں بیک ڈوکناڈ کے علاقے تک جانے کا حکم دیا جو شام لبنان مہم کا حصہ تھا اس کے بعد گریسی اور اس کی برگیڈ کو عراق فورس کے حصے کے طور پر عراق میں رہے مشرقی وسطیٰ کو کوکاف کے جنوب میں ممکنہ مخور سے بچاتے رہے گریسی کو ان کی خدمات کے لیے افسر of the Order of the British Empire بنا دیا گیا اپریل انیس سو بتالیس میں گریسی کو قائم مقام میجر جنرل کی ترقی دی گئی اور انہیں بیسویں ہندوستانی انفینٹری ڈویژن کی تشکیل اور پھر کمانڈ کرنے کا کام سونپا گیا اس ڈویژن نے تربیت کے لیے سیلون آج کا سری لنکا میں توجہ مرکوز کی اور اگست انیس سو تلتالیس میں برما مہم میں حصہ لینے کے لیے شمال مشرقی ہندوستان میں چودھویں آرمی کی ڈویژن پندرہ کور میں شامل ہونے کے لیے بھیجا گیا اس نے فوراً بعد ڈویژن کو ہندوستان برما سرحدی شہر امفال میں واقع چوتھی کور میں منتقل کر دیا گیا اپریل کے اوائل سے جنوری کے آہر تک امفال کی لڑائی کے دوران یہ ڈویژن مسلسل لڑائی میں تھا جنرل گریسی کی بقایا کہانی آپ دوسرے حصے میں دیکھ اور پڑھ بھی سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں شکریہ